syarat sahna puasa surutu sihatihi arba'atu asyaha asya'a syarat sahna puasa teh aya opat hiji islamun beragama islam sah puasa dilaksanakan timbul di kafir timur dan kudu islam syarat Wowpunmoga akal interberati dimanut tubuhga akal tewajib puasa Medan teboga akal wajib puasa tewajib puasa budak detik lantarancanmis tewajib puasa Cilongok sapasar kemis Masya Allah di lain bulan puasa ge kos du bulan puasa sejuk perasaan teu jajan teu jajan boke <laughs> Wanikaun minawi haidin yang bersih ti wil detikpol misrab keguguran atau daging kimpol seik nggak gejlohp temmenang puasa nu ngaran wil boro-boro wilh headmenang puasa terat wildah wil ehmani kau bentuk jadi daging wiladah bisa ngalaksadaki puasa khusus jangka wewek nomor kaupat wa ilmunwak yaho punya dilakksanakan puasa berarti